билеп сәл жоқ ател менде бәрі найс мені көрген қыздың бәрі майсты оу мани мани шоу бейс бізде құрдалықпен той бейс шыныңды айтшы маған не дейсіз қашан дамиды бізде шоу бейс жанымда индира ганди қазақ қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри жанымда индира ганди қазы қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазаны алма мен корольмін тамби бұл камри бұл камри бұл камри мені досым арива танысып қой бұл қыз жазира жүрегімде жаным сенің бейнең сағынамын іздеп сені кейде гаражымның алдында тұр камри тұлпарыма басқа көліктен хайчу жанымда индира ганди қазақ қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри жанымда индира ганди қазақ қызы бар барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазан алма мен корольмін тамби бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазан алма мен корольмін тамби бұл камри бұл камри бұл камри қайдымда индира ганди қазақ қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри жанымда индира ганди қазақ қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазаны алма мен корольмін тамби бұл камри бұл камри бұл Еже менің қызым Багира Бұл қадавай туған қағида Тыңда мені досым Марива Танысып қой бұл қыз жазира Жүрегімде жаным сенің бейнең Сағынырмын іздеп сені кейде Гаражымның алдында тұр камри Тұлпарыма басқа көліктен Хайчу Жанымда индира қанды Қазақ қызы бар Барби Көлігімде қосылып тұр айдағаным тойота камри жанымда индира ганди Қаза қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазаны алма мен корольмін тамби бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазаны алма мен корольмін тамби бұл бірге келсей бізбен бірге билеп теңсел жоғател менде бәрі найс мені көрген қыздың бәрі майсты оу мани мани шоу бейс бізді құрдалықпен той бейс шыныңды айтшы маған не дейсіз қашан дамиды бізде шоу бейс жанымда индира ганди қазақ қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри жанымда индира ганди қазы қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазаны алма мен корольмін тамби бұл камри бұл камри бұл камри досым Марива танысып қой қыз жазира жүрегімде жаным сенің бейнең сағынамын іздеп сені кейде гаражымның алдында тұр камри тұлпарыма басқа көліктен хочу жанымда индира ганди қазақ қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри жанымда индира ганди қазақ қызы кукла барби көлігімде қосылып тұр әнби айдағаным тойота камри камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазан алма мен корольмін тамби бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри бұл камри светофорда көріп қалсаң замри мазан алма мен корольмін тамби бұл камри бұл камри бұл камри Lord.